तो हेलो भाई लोग welcome back to our channel M B J gaming boy तो आप सब कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे बढ़िया रहना क्योंकि लाइफ में बढ़िया रहने से अच्छा कुछ भी नहीं गाइस आप सबको पता है कि बहुत बहुत बड़े ही बड़े यूट्यूबर या छोटे छोटे क्रिएटर सारे क्रिएटर सिर्फ लॉक रॉयल में जाते हैं आपको डायमंड रॉयल का स्पिन और वेपन रॉयल का स्पिन लिक्विड भाजर का स्पिन दिखाते आपको कोई गोल्ड रॉयल का स्पिन दिखाता है ये देखिए गाइज मेरे पास कितना गोल्ड रॉयल का सो टुकन है कितना बड़ा है दो सौ छत्तीस टुकन क्या इतने टुकन में ये बंडल निकलेगा या फिर मेरा गोल्ड खर्चा मतलब गोल्ड वेस्ट होगा देखते हैं कितने बंडल में लिखता है तो चले टेन टेन स्पिन करते हैं पहला स्पिन देखते हैं अलग नम पहला स्पिन भाई टट्टी निकला कुछ नहीं निकला ओ भाई सब कुछ नहीं निकला ये सब टट्टी टट्टी सामान ठीक है दस में नहीं निकला और दस पिन करते देखते इसमें क्या मिलता है शायद से मिल जाए अरे नहीं यार टट्टी सामान ले गई मिल गया इसे चलो किप करते हैं गाइज आप सबको कितने कितने स्पिन में मिले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना <laughs> तो नेक्स्ट स्पिन करते हैं हे गरीब मेरा अच्छा दे देना क्या कर रहा है यार क्यों मेरा इतना ड्रा सारा ले रहा है थोड़ा सा मैं दे देना जे गरीना फ्री फायर का नाम लेंगे और स्पिन करेंगे देखते हैं क्या होता है जे गरीना फ्री फायर दे दे दे दे देना अरे यार इस बार भी टट्टी निकला क्या बोलो यार क्या करीना वाले मेरे को टट्टी चिकी लेगा कुछ बंडल नहीं देंगे क्या अरे करीना वाले वो बंडल तो दे दे lucky one one zero two हो गया वन हंड्रेड टू हो गया यार अब तो ये बंडल मुझे दे दे मेरे को ये बंडल चाहिए नहीं तो मैं रो पड़ूंगा यार क्या बोलूँ मैं रोऊंगा गाइज रोऊंगा क्योंकि मेरे को नहीं मिल रहा है बहुत ज़ोर से जाऊँगा दुनिया इधर की उलट उलट कर दूंगा यार मतलब क्या दो सौ छत्तीस से एक सौ सैंतीस हो छहत्तर हो गया मतलब क्या यार कॉमेडी चल रहा है क्या इधर तो गाइस आप सबके लिए वीडियो में एक रिडीम कोड है वीडियो के बीच में बीच बीच में आएगा तो वीडियो को पूरा देखना तो आपको रिडीम कोड मिल जाएगा वरना आप नहीं पाओगे तो आप मुझे बोलना कि भाई रिडीम कोड नहीं मिला हमें क्या करेंगे तो आपको वीडियो को फुल वॉच करना है वीडियो के बीच में कहीं भी कभी भी आ सकता है रिडीम कोड और आप जो रिडीम कोड है वो लेके आप रिडीम कर सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट पिन करते हैं जाए जाए जाए ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ लोल हो रहा है क्या अच्छा है मेरा गोल लेके ही मानेगा गरीना चाचा ओ भाई फिर से टट्टी निकला ओ भाई एक सौ अड़सठ हो गया लकी ओ भाई एंटी कुआना वॉरियर बंडल कुआना वॉरियर बंडल यार मिल जा मिल गया मिल गया ओ मिल गया शायद से गाइस ओ भाई साहब फिर से टट्टी निकला मेरे को लगा कि मिल गया है शायद देखते नेक्स्ट स्क्रीन से टट्टी निकला ये रखता कौन है यार गरीना चाचा रिमूव नहीं कर सकता क्या जय गरीना फ्री फायर जय गरीना फ्री फायर अब तो दे दे hey, come look at this. Guys, कुछ तो निकला है. Oh, guys. फाइनली मेरे को बंडल मिल oh स्पिन में निकला यार इतना सारा स्पिन कौन करता है गाइस तुम लोगों को कितने स्पिन में मिला मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को पूरा देख रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना क्योंकि मेरा कितना स्पिन में निकला ताकि मैं आपको जो रिवार्ड है आप ले पाओ वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वीडियो के बीच में ही रिडीम कोड आएगा और किधर ही नहीं आएगा ठीक है वीडियो के बीच बीच में रिडीम कोड आएगा तो मेरा वहाँ पर से रिडीम कोड लेके रिडीम करना है ठीक है इसे ओके करते हैं अभी और स्पिन नहीं करेंगे वो आज इतना स्पिन काफ़ी है तो ये वाला बंडल नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन को ऑल पे सेट करो ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके गाइज और guys love you guys bye bye all bye bye all bye bye